экранда така сымал магнит бар уюлдардын ортосуна магниттик жебени коебуз анын түндүк уюлу магниттин түштүк уюлуна багытталгандай орнотулганын көрөбүз демек магниттик индукция вектору түндүк уюлдан түштүккө багытталган